आर वाचिंग घमासान का बॉलीवुड मसाला और आज के बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं असीम की जी हाँ असीम को कौन नहीं जानता है आप इन्हें हिंदी फिल्मों में तो देख ही चुके हैं साथ ही साथ ये तमिल तेलुगु और मलयालम मूवीज भी कर चुकी हैं और इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं जिनमें तीन फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है और असीम कई सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं जिनमें कोलगेट मिरिंडा और बिग बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं असीम के कुछ हॉट जो उन्होंने हाल ही में की हैं जिनमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं